all. Okey, kali tu Osha nak share dengan kita sikit resepi beria goreng rangup KFC. Okey, beria tadi kita dah potong halus-halus, nipis-nipis. Kita rendamkan dengan uh, air dan uh, kita letak sedikit garam. Okey, so tadi kita dah toskan, keringkan. Senang sangat. Okey, so what we need to do is mangkuk tepung KFC masukkan di dalam ini tak perlu campur apa-apa sebab tepung ini dah mengandungi segala bahan perasa yang ada macam ni je, kalian digoreng digaul uh, sedikit demi sedikit ok Tik, the periak and macam ni lah tadaa penuas rawak madah rando kena rata-rata and then gorengnya perlahan-lahan gitu ya boleh ambil lagi tahu kan dianya berdebu debu debu debu debu okey nampak ada sorry a bit messy <laughs> dapur sis kecil ada nak sponsor sis ke dapur besar silakan hari-hari sis buat video masak nak with kitchen appliances. Oh, Alright, kita panaskan minyak. Ah, minyak kena banyak sikit. Oh, makku. <laughs> oh, makku. Malasku. Sekarang ini, kita campurkan. Okay. Biarnya semuanya rata-rata. And macam jadi satu-satu satu-satu. Biasalah kan, ni kan basah. <clears throat> okay. Kalau minyak panas boleh masukkan sahaja sedap tak payah campur apa-apa kalau you suka uh, dia pedas sikit boleh letak lada but this one is for my kids so I'm not gonna put lada pedas Nasinya pedas Nasi pandi Kita test Bismillahirrahmanirrahim Oh, dah boleh lah make sure waktu tengah gaulkan tepungnya tadi tangan jangan basah if not tepung yang akan melekat ke tangan and sit best lah kita biarnya goreng sekejap sampai dah crunchy ok oh nyeng malam tu makan nyaman nyeng bunga sehingga nagarin ataupun kekuningan sedikit lemak sikit ni crunchy sedap walaupun kita goreng pun crunchy dah nampak garing kekuningan angkat dan teruskan dan repeat sangat mudah Tapi sedap Sedap Sedap